הרב יהודה פתאיה כותב שהנפטרים מבקשים מאיתנו שנעסוק בתיקונם. הוא אומר, ואי אפשר לשער מה גודל העזרה והסיוע שאנחנו עוזרים לנשמות הנפטרים בשעה שאנחנו מתכנסים ביחד ואומרים את הסדר המיוחד של התפילות והבקשות עבור נשמתם. בגלל הדברים הנוראים מאוד שהרב יהודה פתאיה כותב, החלטנו לערוך סדר של תיקון הנפטרים, כאשר כל אחד שיודע, מכיר, מבני משפחתו, מידידיו, ממכריו, צריך לדעת, יש בזה תיקון עצום ונורא מאוד. עוד מוסיף הרב שגם אם, גם אם הנפטרים כבר, ברוך השם, נמצאים בגן עדן ומתענגים על זיו השכינה, עם כל זה, התפילה והתיקון שאנחנו עורכים עבורם פה בעולם הזה מועיל להם מאוד לעלותם עוד ועוד מדרגות בגן עדן. אם אנחנו באמת רוצים לעזור לקרובים שלנו, לידידים שלנו, אז יש לנו באמת דרך אמיתית, מועילה מאוד. מקווים, בעזרת השם, שהתפילות שלנו יועילו ויסייעו לנפטרים. עוד, כותב הרב יהודה פתאיה, וזה נקרא חסד של אמת. מכיוון שאדם לא מצפה לשום תגמול מה, מהנפטר. לכן כשעוזרים לנפטרים זה חסד של אמת. תיקון הנפטרים הגדול, מאת הרב יהודה פתאיה, זכר צדיק לברכה. להעברת שמות לתיקון שהתקיים במעמד הרב עופר ארז שליטה, ומניין תלמידי חכמים מקובלים. חייגו 02 650 2929 02 650 2929